Salut à tous, ici Carboom, bienvenue dans cet épisode 3 de Life is Strange, déjà 3 épisodes, la vache, je passe du temps sur ce truc. Nous allons donc voir maintenant à euh, nous euh, remettre de l'eau sur le visage. Donc déjà, voyons voir, j'ai bien envie de jouer avec le miroir. Non, tu es une ado, c'est tout. Ah, ok, bon. Allez, un peu de flat. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Ah, mais... Ah. closes, the window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Hey, eh, Tire l'alarme anti-incendie <laughs> Euh, toilette des dames. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just come to three. Don't be scared. You own this school. I want T'es dans les shots des femmes, hein. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, Let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who, punk who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Would you forget? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would Euh, moi aussi, j'aime bien les fioches bleues. Oh, bordel. Wow What the fuck? How? How can that be? Oh, je pourrais répondre bien à la question. Andrew la merde. Ah. Euh, Drew, Drew, Drew Garia. Oh, fait chier. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, This is real. Ah, man. I cannot believe this. The human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Uh, Can I actually reverse time? Why Argus? His faces. A Photographer who perfectly captured time machine. um. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. Victoria, why Argus? Because of Keep it together, Max. J'attends un petit peu. J'attends un petit peu. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. Yeah. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And shh, shh, I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word. That's gonna be fun. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Oh yeah. Non, pas tout de suite. Non, non, doucement. Voilà, doucement, tu as du temps. J'ai pris mon temps dans le couloir, j'ai pris mon temps avec le journal, etc. Oh, mais... Mais non Mais tu connais la réponse Mais non ah, il, te pose une question, c'est là que tu dis j'ai besoin d'aller aux chiottes, mais, mais, non, tu sais que tu as du temps, si ça s'est passé exactement de la même façon, tu risques de perturber les, trucs en y allant trop tôt, en espèce d'andouille. Je veux dire, le fait que tu sois allé à ce moment précis fait que personne ne t'a vu entrer dans les chiottes. Ce qui fait que Nathan s'est permis, lui, de rentrer dans les chiottes parce qu'il pensait que personne n'y était. Si tu y vas d'abord euh, que tu crois croises quelqu'un qui en sort et que cette personne dit après Nathan non il y a quelqu'un dans les shots des filles il va peut-être pas y aller et tu vas foirer complètement la timeline il faut que tu y ailles au moment où tu y es allé putain de merde putain donc qu'est-ce que je peux répondre j'ai pas envie de dire l'un ou l'autre donne la bonne réponse fais bonne impression et après tu dis merde je me sens pas bien faut que j'aille aux chiottes Là, le prof va dire, bon, t'as donné la bonne réponse, c'est montre que tu n'es pas, pas, en train de prétendre, puisque visiblement tu connais ton cours, du coup tu peux y aller. Là, non Là, c'est en mode, peux-tu me répondre à cette question Oh, j'ai mal au ventre, monsieur. Ah, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, les personnages, parfois. Donc, bref. <clears throat> Donc, euh, Voilà, évidemment, Victoria, ben, elle, va, va pas me rater, hein. Mais... Attends, elle avait pas écouté la première fois Elle avait pas écouté la première fois Elle a pas écouté la première fois Elle a pas écouté Mais quand tu te fais allumer comme ça dans toute la classe, tu retiens ce qu'on t'a dit captured our interest and want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self Donc d'accord, en fait, c'est parce que putain. Eh. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Merci. The Daguerrean process made portraiture hugely popular mainly because it gave the subjects clear defined <sighs> features. you can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you're not crazy. You're not dreaming. It's time to be an everyday. Mais je vais quand même recommencer à parler à Kate et au prof parce que c'est important. Nice answer, Max. Are you okay? C'est toi qui me dis ça Kate, um, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. Mm. I wish we didn't, voilà. Réconforte-la. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Voilà, sois gentil avec tes amis. Mouah Bisous sur la joue. Parce que c'est comme ça que les filles se disent au revoir. Et hop, et on va emmerder Victoria aussi. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria. Yeah. <laughs> I'd never let one of photography's future stars avoid handing in. Uh, don't do I'm not avoiding. I'm not avoiding, just biding time, waiting for the <laughs> elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making <laughs> other plans. Go on. Don't let me stop you. Ok. Hein Press control quickly. Oh, ok. Speak. Excuse me. Bon, on va rien emmerder Victoria. <laughs> yes. Excuse you. No, Victoria. <laughs> Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. John Lennon said, fuck you! I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. Open. Est-ce que je peux aider Daniel pendant qu'ils sont emmerdés par Justin, par Logan Bah est-ce que tu te souviens le temps que j'ai mis à l'air hein Ok, ok, ok. Oh Daniel Allez Mets-lui le coup de pied dans les burnes Vise Il fait pas attention Ah, fiché. chier. Mort, Ron Weasley. Euh, je te Ah, tiens. Alors lui, c'est Hayden, pardon. Je n'avais pas, pas mis en son nom. Mais je vous emmerde. Non, bah j'y retourne direct, de toute façon. Donc je suis d'abord allé. Doucement, doucement. Non, tu as d'abord joué avec le miroir. Butterfly. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Hmm. What are you doing? Come on, put that thing down! Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. To control me! What? I need a hammer to break it open. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Shit! Mais attends, je peux pas y aller à la one again comme ça Hello! Ever tell me what to do. I'm so... No, he has a gun. Aww. I should do something else. Hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Okay, bon. Allez. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the Should I play with them? Not. Do not freak out. Ah mais c'est chaud quand même hein, de, de, faire les, de gérer les actions euh, et la durée etc. En fait il te laisse pas perdre du temps. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or oh, ah, hey, eh, oh. Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Putain, merdeur celui-là. Mmh. stressed out. Are you okay? I'm... I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Euh, ah, choix crucial. Hmm. Bah écoute, là, il faut que je... Là, là, écoute, je peux pas laisser un mec avec un flingue faire, faire des conneries comme ça. Hein. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. exactement ça. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know, I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most Doux plaisir un peu de dénoncer. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then... then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is serious charge. I'll look into the matter person. Thank you for bringing it to my attention. That's it? C'est ce que j'allais dire, ouais. We'll continue this discussion later in oh. Please go outside with the rest Est-ce qu'il faudrait pas que je rembobine ça. Bon, après, ça a l'air d'être un choix. Of course, this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Hmm. D'accord. Donc ouais, donc il prendra absolument aucune action, il ne va rien changer de tout, etc. Il va pas... Et du coup, si je regarde après ça... Donc du coup, je ne peux pas reporter Nathan. Oh, c'est pute Left mouse. Euh, ah non, pardon. Hold on, Max. Come back here. Quoi out. Euh, laisse-moi laisse me barrer Fous-moi la paix You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Yeah. Eh. Laisse-moi me barrer. Alors attends, hide the truth, qu'est-ce que ça donne I just got sick in class. Oh, female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. Mm. It happens, you know. There's that team two to get. You know, I've, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for three weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents what? will approve when they find out. Now get outside with the class. What? Please. No, he does not buy that at all. Ouais, j'ai l'impression, donc ouais, à ce niveau-là, autant Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Qu'est-ce qui m'emmerde Mais qu'est-ce qui m'emmerde Laisse-moi me barrer Bon, allez, speak. Yep. Blablabla. Report Nathan. Blablabla. Voilà, nique ta mère, nique ton école ton meilleur, euh, ton meilleur étudiant dont les parents te payent toute ton école, il est, en train de braquer des flingues sur les gens dans les chiottes des filles. Nique-toi Connard hmm. Foiré mondain quand même. Bon, j'espère juste qu'il va pas balancer mon nom. Putain, merde, j'ai oublié qu'il me détestait. Évidemment qu'il va pas dire ça anonyme. Évidemment qu'il va me... D'ailleurs, tiens, est-ce que j'ai pas... Non. Je... Il faudrait que je regarde mon journal pour avoir accès aux SMS que j'ai envoyés et ou reçus. Ah, c'est dans Tab. Ah, Donc, nous sommes... Euh, euh, ah non, nous sommes le 7, nous sommes le 7. Ok, donc plus d'infos. Euh, ça, non, ça c'est... Non, c'est pas ça que je cliquais. Voilà. Donc, Nathan. Ok. Donc voilà, donc la petite info sur Nathan. Alors, ton foiré de la sécurité. C'est quoi ce drapeau Alors, Oui, donc voilà, donc la sécurité est un gros connard, ça, on l'a bien compris. Ah, ok, donc voilà, donc l'objectif principal c'est basiquement que l'on devienne un photographe célèbre et qu'on dise hop là quoi elle m'a tout enseigné <laughs> ah, c'est une bonne école donc <clears throat> ok ok oh ok donc bref journal sur ce qui s'est passé bref Ok. Donc bon, le journal, j'ai pas trop besoin de le regarder pour l'instant. Ça m'a dit, ok. Ok, ok, ok, ok, ok. Mhm. Je vais regarder un peu, euh, voir si je peux parler à certaines personnes. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense donc que je vais pouvoir m'arrêter ici. Nous avons donc découvert l'élément surnaturel de Life is Strange, donc c'est une histoire donc où nous pouvons voyager dans le temps, changer un peu les choses et avoir des choix qui auront des conséquences. Le fait est que c'est un pouvoir qui remonte le temps sur une euh, relativement faible durée, et que donc si on peut changer les conséquences immédiates, nous ne pouvons probablement pas interférer sur des conséquences sur le très long terme. Donc du coup, euh, je vous dis à la prochaine fois. Bah, du coup, j'ai assez hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Euh, je suis assez intrigué. Euh, et donc, du coup, bah, je vous souhaite à tous. Euh, enfin, euh, abonnez-vous au Discord, au, au, Twitter, sur Facebook. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du let's play pour l'instant. je vous dis à tous un gros bisou. Et je vous dis pour la prochaine fois pour le prochain épisode. Ciao tout le monde